Zikir menjadi makanan Zikir Hari ni sampai malam ni Tuan-tuan yang dirahmati Allah Di kalangan ahli zikirkah kita Di kalangan bukan ahli zikirkah kita Ustaz, zikir macam mana yang nak boleh selamat Bagi okay, saya sebut malam ni Nilas Bila Nabi sebut makanan orang beriman Ketika tempoh 400 hari panjangnya Tiada makanan dan minuman Makanan mereka ialah zikir Dalam satu riwayat lain Nabi sebut Seperti makanan para malaikat Cuma bezanya pada zaman ataupun hari-hari kemunculan Dajjal apabila orang beriman berzikir, perut rasa berat. Orang kena kata rasa kejap, rasa terisi, rasa kejap. Tuan-tuan, tuan-tuan makan, rasa. Ah ha, macam itulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz, macam mana sifat zikir itu? Saya sebut tuan-tuan. Tuan-tuan, zikir yang banyak hanya orang soleh sahaja boleh lakukan kerana orang fasik dan munafik mereka juga berzikir tetapi zikir mereka sikit Allah sebut dalam Quran wala yadhkurunallaha illa qalila orang-orang munafik dan fasik mereka juga berzikir tetapi zikir mereka sedikit kalau orang beriman ustaz kalau orang beriman sifat zikirnya banyak wa yadhkurunallaha bukratan wa asila orang beriman orang soleh mereka zikir kepada Allah pagi petang siang dan malam tuan-tuan sifat zikir orang beriman zikir mereka banyak sifat zikir orang beriman mereka zikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan duduk berdiri baring zikir mereka dengan Allah keadaan manusia tiga tu je tuan baring duduk jalan baring duduk berdiri berjalan manusia orang beriman begitu zikir dia dan tiap-tiap kali Allah sebut tentang zikir di dalam Al-Quran Allah Ta'ala akan sebut tuan-tuan ini saya ringkaskan setiap kali Allah sebut tentang zikir di dalam Al-Quran Allah akan sebut وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا dan apabila mereka berzikir kepada Allah mereka zikir dengan zikir yang banyak kalau takat zikir lepas habis solat 33 33 33 yang tu yang tu orang munafik membuat kerana orang munafik datang solat zuhur dia datang solat maghrib dan dia zikir 33 tu tapi orang beriman dia tambah la ilaha illallah sehari seribu selawat sehari seribu istighfar sehari seribu itu paling kurang dan itu insya Allah bilangan yang banyak kata tu tuan istighfar sehari seribu la ilaha illallah sehari seribu selawat sehari seribu Allah itu bilangan untuk orang biasa ni dikira banyak untuk orang biasa no? Adapun orang soleh zikir mereka tidur dan duduk, tidur dan bangun, siang dan malam. Tak berhenti. Tuan-tuan sembanglah dengan dia waktu bila pun hati dia sentiasa menyebut Allah. Allah. Sampai dia masuk tandas pun dia masih menyebut Allah. Tapi bukan dengan mulut, hati dia. Hati dia menyebut Allah. Allah. Allah. Allah. Dan begitulah ke semua para Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, ha? ha? termasuk Nabi yang ditelan oleh ikan ikan besar tu yang dia duduk dalam perut ikan tu beberapa minggu Nabi Yunus Ibn Matta nama beliau antara zikir yang dia dia buat dalam perut ikan tu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Tuan-tuan tahu apa Allah sebut? Allah sebut dalam Quran Seandainya Yunus bukan di kalangan yang membanyakkan zikir Saya dia akan kekal di dalam perut ikan itu Ila yaumiddin Sehingga hari kiamat Seandainya Yunus tidak di kalangan yang membanyakkan zikir, nescaya dia akan kekal di dalam perut ikan itu sampai sampai kiamat ila yaumiddin, sampai hari